Astăzi este despre a scodi. Index este a urmări pe ascuns în scopul de a culege informații. Și mă gândesc la anurile din viața mea dacă le-aș urmări pe ascuns, să nu știe ele nimic și la nupoturile din viața mea, ă, cred că ar fi fascinant să culeg informații despre ele, să, să văd cum le pot înlocui cu da. Pentru că a fost fascinant un ă, foarte bun amic care mi-a spus, de fapt mi-a dat o lecție extraordinară de coaching el ne făcând școala de coaching, zice, mă, eu de fiecare dată când îmi vine să zic nu, uh, mă opresc și zic, stai puțin, cum să zic nu? Ia să văd cu ce pot să înlocuiesc nu ăsta, cu ce altă posibilitate. Zic, wow, păi asta e cea mai tare lecție de coaching. Zice, da, asta înseamnă coaching? După părerea mea zic, da, asta înseamnă. Și acum mă gândesc că dacă mi-aș scodi puțin toate nurile din viața mea și le-aș uh, așa fără să știe ele, fără să le sperii prea mult <laughs> și le-aș transforma în altceva, wow, cred că cum ar fi, <laughs> ceau!